Hallo liebe Abonnenten. Jetzt habe ich das Verb rechnen genommen und ich würde gern dieses Verb für dritte Person konjugieren in alle Zeitformen. Jetzt fange ich an mit Präsenz. Der Beamte rechnet mit dieser Frage. Ich übersetze auf Armenisch. Perfekt. Der Beamte hat mit dieser Frage gerechnet. Das ist ganz normale Vergangenheit. Bastonian Jahre Leitharze. Präteritum. Der Beamte rechnete mit dieser Frage. Natürlich wir erinnern, dass Rechnen ein regelmäßiger Verb ist, deswegen rechnete. Und jetzt Futur. Das ist Zukunft. Der Beamte wird mit dieser Frage rechnen. Պաշտոնյան հաշվի կառնի այդ հարցը։ Das ist Zukunft. Passiv Gegenwart. Գրավորական ներկա։ Die Frage wird vom Beamte gerechnet. Այդ հարցը հաշվի է առնվում պաշտոնյայի կողմից passiv վերգանգնհայտ։ Die Frage wurde vom Beamte gerechnet։ Այդ հարցը հաշվի էր առնվել պաշտոնյայի կողմից։ Սա գրավորական անցյալ ժամանակաձև է։ Գրավորական սեռը անցյալում։ Իսկ թե ինչ է նշանակում գրավորական սեռ, ես անընդհատ կրկնում եմ, որ լավ տպավորի ձեր մոտ, գրավորական սեռը այն է, որ առարկան իր վրա է կրում ենթակայի կատարած գործողությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ կոչվում է գրավորական։ Und jetzt Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Beamte würde mit dieser Frage rechnen. Պաշտոնյան ցանկանում է հաշվի առնել այդ հարցը։ Սա արտահայտում է ցանկություն, իղծ ներկայում։ եւ կազմվում է պարզապես würde-ին գումարելով ինֆինիտիվ։ Würde plus Infinitiv. Das ist Konjunktiv 2 Gegenwart und diese Zeitform äußert unsere irreale Wünsche, irreale Bedienungen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Beamte hätte mit dieser Frage gerechnet. Պաշտոնյան կցանկանար հաշվի առնել այդ հարցը։ Սա ցանկությունը իղձ է անցյալում, որը եղել է անցյալում։ Կոնյուկտիվ Zweife Gangenheit man bildet hätte hätte oder wäre plus Partizip 2։ Hätte-ին կամ wäre-ին գումարում ենք Partizip 2։ Եթե բայը կազմվում է bin-ով, ich bin gegangen այդ ժամանակ նրա կոնյուկտիվ ցվայը կլինի իշ վեղը գեգանգն։ Իսկ այն բայերը, որոնք օգտագործվում են հաբեի հետ, հաբե օժանդակ բայ, դրանց կոնյուկտիվ ցվայը վերգանգնհայթի ժամանակ կազմվում է հետեյով, հետե ումլաուտ, ա ումլաուտ։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ումլաուտների վրա, Wurde առանց umlaut-ի դա passiv վերգանգնհայտն է, իսկ würde umlaut-ով կոնյուկտիվ ցվայն է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք տեսնում ենք, որ նախադասության մեջ բայը ստացել է umlaut, ուրեմն դա շատ մեծ հավանականությամբ կոնյուկտիվ ցվայ ֆորմն է, արտահայտում է իր ցանկություն։ Վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ A1 և B1 պարապմունքների համար կարող եք ինձ գրել Facebook-ում կամ թողեք ձեր մեկնաբանությունը վիդեոյի ներքևում և ես կկապնվեմ ձեր հետ, կմանրամասնեմ պայմանները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։ Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss.